Каждый солдат в стремлении победы выполняет свою роль в зависимости от класса. Всякие роли нужны, всякие роли важны. Впрочем, без сегодняшних можно и обойтись. Разведчик – весьма сомнительный класс. После недавнего обновления его цену снизили до 208 тысяч кредитов. А знаете, за сколько я его купил? 541 тысячу. 541! Задача о том, как много денег прое квадрон можно давать четвероклашкам. Ладно. Лирическое отступление. Стартовое оружие разведчика. Винтовка Мосина. Мы снова встретились. Я уже чувствую, что снайпер с такой винтовкой не будет зарабатывать много денег. И не прогадал. Разведчик от пехотинца отличается лишь способностью кататься только на мотоцикле и на эксклюзивном броневике разведки. Также он обладает более обширным выбором модификаций для винтовки Мосина, нежели пехотинец, позволяет стрелять на дистанции более 200 метров с восьмикратным прицелом, за что он будет получать гораздо больше поинтов за убийство. Но на бой, в котором вы получите 10 тысяч кредитов, 4 уйдет на ремонт. Но умирать вы будете редко, ибо превратитесь в амебу, сидящую в кустах. Вывод. Класс разведчика скорее успокоительная или антидепрессант чем а что-то, что способно поднять финансы. Примерно так же дела обстоят с реальными охотниками, которые уток стреляют. О, да, генерал. Он должен быть наикрутейшим, раз он попал в название игры. Чтобы его получить, вам нужно поднять до звания полковника любого солдата любого класса. Для того, чтобы понять концепцию генерала, нужно понимать, что такое режим война. Об этом, наверное, будет отдельный видос, но сейчас вкратце. Если вы офицер, начиная с 12 звания, вы можете купить штурмовую группу класса вашего солдата. Эту группу вы будете размещать на глобальной карте за денежные средства. О них поведаю в другой раз. Эти группы вы отправите на штурм или оборону ключевых точек Европы. Города. Есть крупные города. Захватил 15 из 23, победил. В чем плюс генерала? Ну, он может командовать штурмовыми группами любого класса. А при его прокачке путем движения штурмовых групп, будет получать дополнительные слоты для штурмовых групп. В чем его минус? Вы потратите своего полковника. Вы потеряете солдата. Его снаряжение будет отправлено на склад, где можно будет его раздать другим солдатам, которые могут им пользоваться. Генерал не может участвовать в боях. Вы потеряете солдата, променяя геймплей шутера на вот это! Выводы делайте сами. Переиграли в стратежки, берите. Его можно получить не теряя солдата, но за миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч кредитов. Готовьте кошель.